Пред да почнам да говорам директно за Штирски и најпрви ќе даваме многу кратко навраќи на тоа како всушност евреите стигнуваат во Македонија и во Штир. А во периодот кога евреите се населуваат од Португалија и од Шпанија, Султан Абазид II дава одобрение да всушност евреите се населат во Османската империја и тоа најверојатно поради интересот да тие со своите способности и капитал кои што го посетуваат дадат свој принос и во прогресот на самата Османска империја. Толку за време на овој миграционен бран, околу 100.000 евреи се населиле во Османската империја, од кои што 90.000 се населиле на Балканскиот полуостров, а од нив најмногу во Солун и во Цариград се смета дека токму овие евреи кои што живееле во Сол се оние кои што пороцна го населиле Штип. Постојат неколку турски пописи, доста стари, кои што говорат за тоа како бил минуван бројот, како се минува бројот на евреите во Штип. Според најстариот попис од 1513 година, во Штип да имало само едно еврејско мало со 15 еврејски семејства и околу 80 лица. Според наредниот попис од 1530 година, во Штип веќе имало две еврејски мало со 39 еврејски семејства и околу 200 лица. Според наредниот попис од 1957 година, во Штип има 41 еврејско семејство, повторно со околу 200 лица, и според последниот попис од 1573 година, во Штип има 20 извинувам, 28 еврејски семејства со околу 150 лица сопоставоцна со австро-турската војска како и со вошувањето на ситуацијата генерално во Османската империја дошло до намалување на бројот на евреите некаде во период на 18 и почетокот на 19 век. Но порано некаде во средината на 19 век бројот на евреите повторно се зголемува, па така во 1899 година бројот на евреи во Штип кој достигнува да својот максимум или порацна или па поточно се извинам 800 еври што се однесува на нивните живеалишта, во штите вреите живееле на еден мал простор и тоа токму во центарот на, градот или поточно на десната и левата страна од реката Отиња. Најголем број на евреите биле населени во еврејското мало, кое што се наоѓа токму на оваа страна од реката на просторот кај што ние денес се наоѓаме, или поточно просторот од Штипскиот площад, зграда, во која што ние денес се наоѓаме, како и соседната зграда на Универзитетот Гоце Дочев, овде да склучувајќи го и Домот на културата, Ача Шобо. Со соседство на другата страна од реката, овде куќите на децата биле сместени на просторот каде што денес се наоѓа Штивската гимназија, па се до Штивско новосело можеме да заклучиме дека останува свозеден тесен простор кој што свој кој што времено представувал еден вид на гет. Што се однесува на верскиот живот на евреите, тие во Штип тие имале своја верска општина со која што општина управува одбор или така наречен конзисторија, на чие што чело стоја штипскиот евреин Арон Алеви. Ова Општина Лемнок се грижала за дејностите кои што било остварувани во синагогата и подочна за сега во верската дејност, пода комунитарната, како и културно-просветната или образовната дејност. Што се несува на Штипската синагога, таа има прилично долга историја. Првата синагога била запалена во времето на Балканските војни, но поред на позавршувањето на Првата светска војна, повторно се актуализира прашањето да се изгради нова синагога и тоа најмногу на иницијатива на Давид Сион или Хаджи Давид, па така конечно во 1925 година била изградена новата синагога во Штип. Карактеристично и значено за оваа синагога е тоа што токму во незините простории бил складуван образовниот процес за еврејските деца во Штип, особено децата од основно училишно возраст или децата на возраст од 5 до 10 години. За образованието кое што овде го добивале се вели дека не е од некој од некој висок степен, но сепак добивале една една елементарна писменост, познавање од еврејската историја, како и учеле да пишуваат и читаат на еврејски јазик. Постојат, што се несува за децата од средна училишна возраст, не постојат многу конкретни информации, освен за децата кои што учеле во тогашната гимназија и за нив има понаток дека во последната учебна, за жал последна учебна година за евреите, во Штибели поточно 1942-43 година во Штипската гимназија учеле 31 еврейски ученик. Понатаму што се несува на нивниот културен, забавен и обществен живот, се го биографија во согласност со можностите на Штип како градски центар, Тие имале своји активности, имале своји организации, особено истакнат бил еврејскиот клуб, во кој што евреите се собирале за да читаат најчи вестници, списања и други публикации за на еврејски јазик. Потоа имале и драмска секција, која што драмска секција своевремено успеала да оствари неколку представи на тогашната единствена штипска сцена, Потоа имало и еврејски и младински хор и младинскиот хор како и драмската секција биле организирани од страна на Веселео Шимантов, кој што за подготовките на хорот како и на драмската секција работува не само со своите еврејски пријатели, туку и со своите штирски други, што, што кажува на тоа дека имало воспоставено советен степен на сложба помегли. А потоа постоела и организација на еврејските жени во Штип, чие во чишто фокус било помагањето на најсиромашните луѓе во заедницата, а постоеле и две нацистички ориентирани организации повторно на евреи и тоа Хашаме Хаце и Техелет Лапот. Потоа, од економски аспект се смета дека градовите во Македонија во периодот кога овде живеа евреи, се развиле како економски центри токму благодарение на дејноста на евреите. Тие се биле сметани за луѓе со одлични банкарски способности, предприемачки способности, а секако за нив после мислија дека, дека располагале и со ам, капитал, но настрано од тоа евреите во Штепа биле претежно сомашни луѓе, само мал дел од нив биле средно модни сенс. Доколку се разгледува понеталната обществена, економска и социјална слика, може да се каже дека најголем број од штетските евреи се сочинувале жени, деца, ученици и студенти секако, потоа трговци, слизовечи, а најмал број имало на луѓе кои што вршеле некои собори професии или во тој период само двајца свештеници. Ова накратко се условите економските, социјални и обществените во кои што веите живееле во Штип, кои што без разлика дали беле поголеми или не, сепак имало можност и која се воспоставува на советен степен на соживот и на солидарност помеѓу штипјаните и штипските евреи. За жал, овој соживот и ова солидарност траеле само до 11 март 1943 година, кога во 4 часот наутро во Штип било поставена блокада и сите семејства од своите домови во Штип, еврејски семејства биле пренесени или упатени по штипскиот поштар. Од таму 551 еври, брека кој што најчесто фигурира, биле пренесени во групи од 15 до 20 лица кон железничката станица во Штип. Таму, според поработците бил извршен дури тој часовен грабеж кога на штипјаните или подосно на штипските евреи им биле одземани најдревните најдревните работи биле оставени само со најелементарна храна и обеда кој што претходно може да го понесат со себе. Веќе во 11 часот блокадата од Штип била повечена, А во 16 часот од Штип 14 вагони со, со 550 551 штипски евреи били упатени во Скопје, од каде што заедно со сите други евреи од Македонија на 25 марта били спратени во Полска, а на 1 април истата година секако били спратени во логорот Требинка. Карактеризува тоа што за време на овој трагичен настан неколку од штирските евреи успеале да, да излегат и дел од нив се Исак Сион, Исак Леви, Исак Хаин, Хаин Леви, потоа Мојс Рубиса и Бека. Рубиса, за жал, веќе денес во Штипер не живеат евреи, нивните потомци се иселени не само од Штипер, туку и општо од Македонија. По нивното на полипортацијата на евреите била дадена наредба да нивните домови утре бидат срушени до темно, поради што денеска не постојат многу а, сведоштва за некогашниот живот на евреите во Штип, но сепак останува споменот кој што ќе се пренесува од генерација на генерација и во сознанијата на едината. Ви благодарам.